תודה רבה לרונן בר, תודה רבה. תנו לו תשואות האיש שעושה אה, עבודת קודש. אה, כמובטח, נראה עכשיו אה, קטע קצרצר מתוך חיות אדם. אנחנו נכיר פה את קלר. קלר היא תרנגולת שחיה בכלוב צר יחד עם עוד שתי חברות, החיים שלהם נוראים. אה, הצפיפות, המקור החתוך, הרגליים המעוותות, הם עכשיו אה, מעולם לא פגשו אה, קרקע אמיתית, הם עכשיו אחרי הנשרה כדי לנסות לעודד אותם להטיל ולקלר נמאס. היא היא לא יכולה יותר, והיא מחליטה לבקש, יש בהצגה ילד אוטיסט שהוא גשר בין בני אדם לבעלי החיים, הוא מבין את שפתם והוא מצליח לתקשר איתם והיא מחליטה לבקש ממנו שיחביא את הביצה שהטילה הרגע כדי שבעל החווה אה, ייקח אותה ויוביל אותה ל, לשחיטה. מה שנראה עכשיו זה שלוש הדקות האחרונות בחייה של קלר, הלוא היא כרמל נצר. בבקשה. לחייך. אני בקושי זוכרת את הפעם האחרונה שחייכתי. לפני איזה חודש בערך היה לי מין רגע כזה של אושר. בקושי זוכרת אותו. ו... אני זוכרת שפתאום נכנסה איזה רוח גרירה כזאת אל הלול, שקיררה אותי. פתאום הרגשתי הרגשה מוזרה. הרגשתי חופשייה. <laughs> כן? הרגשתי חופשייה, הרגשתי שאני יכולה למתוח את הרגליים ו... ואת הידיים שלי ולעוף, באמת לעוף. ונחתתי בתוך שדה ירוק אמיתי כזה, כמו שטרש והבנות סיפרו לנו עליו, ועמדתי בחוץ זקופה ונשמתי, ויכולתי ללכת לאן שאני רק רוצה, ולחפש אוכל איפה שאני רק רוצה, וכל הטעמים והריחות. והיופי שיש לעולם הזה להציע היו גם שלי לרגע אחד והיה שם גם גבר אחד, כמו שרק יכולנו לדמיין עם אה, נוצות שחורות מבריקות כאלה וקרבולת אדומה כזאת. הוא ניגש אליי בג'נטלמניות עם החזה מתוח, והוא אומר לי, קאק דודו. זה מה שהוא אמר. והוא... הוא לקח אותי ופתאום התחלנו לרקוד. רקדנו ורקדנו, אחת, שתיים, שלוש, אחת, שתיים, שלוש, אחת. הנה, ופתאום הבנתי שאני לא יודעת מה לענות לו. אני לא יודעת לאן ללכת או מה לחפש לאכול, אני... אני לא יודעת לבחור את הדברים האלה בשביל עצמי, כי תמיד בחרו אותם בשבילי. הוא נעלם. אני רוצה לזכור את ההרגשה הזאת של החופש, כי היא הולכת ונעלמת לי, היא נמוגה לאט לאט כמו האור העלוב הזה שמאיר אותנו. אסתי, קחי את הביצה ותני אותה לילד. טוב, אני לא יכולה יותר. זו פעם ראשונה שאני יכולה לבחור ואני בחרתי. תני אותה לילד. אין לי כוח יותר. תשמרי על לילי, כן? אני החלטתי. תודה, אסתי. תודה.